Versos inéditos de Xoana Torres lidos por Xan Carballa no seu pasamento. Manteño desde nena esta impresión de perder sempre o tempo. Ser máis do que posible. Teoría da relatividade. Nada importante é relativo. E gritaba, Lola, Loliña, Cordoniños, Lolaina, só como terapia. A estas alturas da vida ando xa para atrás como un cangrexo A morte é unha asfixia gradual. Ao final, respirarei por branquias. Ao final seremos todos máscaras de ouro, exquisitos cadáveres pasmados. Nestes días estou como Berlén, nun pazo de inverno. Que difícil partir, cando non temos alas de regreso. Ai, Amalia Rodríguez, meu fado de soidade. Xela Arias, Darío a Diario. Imos, meu ben, camiñar sereno, pola cidade sen remplas nas aceiras. Imos comenzar o xeito da túa vida, e mírame, mesmo as bolsas dos meus ollos serán monecos dos teus días xuntamente. Todos os bebés son tú e ningún como ti. Todos os nenos son tú e ningún como ti. Todos os adolescentes son tú e ningún como ti. Todos os mozos son tú e ningún como ti. Todos os ancianos son tú e ningún como ti. Todas as nais son eu e todas, como min, saben que és único. Nin coa mísera desculpa que de che, mellorar, de la vida, escoitarás de min xa máis unha mentira. Se aborrezo tal estilo a túa nobreza, e penosa che a ser, por veces, ampárate solidario do humano. Guerreiro forte da envexa afasta de ti os mesquiños de espírito, cariño. Cantiga de María Victoria Moreno Neste amencer de pombas indecisas conversarei coas fontes onde beben pesares cristalinos as sombras que se axitan pola noite. Esa lúa de prata atopou o tesouro que eu perdera na auga. No laio dos farois agonizantes evocarei os nomes que acenderon lucernas balbucintes nas fragas mestas onde os medos dormen. Esa lúa de prata atopou o tesouro que eu perdera na auga. Neste tremor de chumbo e de diamante serei luz que esconde un ardor acceso que xurrou os días ou na xerfa esfiañada en sortidores. Esa lúa de prata atopou o tesouro que eu perdera na alma. No rubor das estrelas acaladas achegarei a morte, sentirei o feitizo dos seus ollos e o seu bico na fronte. Do libro Elexías de Luz. De Marta da Costa, Balada dos Costureiras Esquecidas. Cada noite destecíase a memoria. Desde o abrente cosendo vaguas no rodo da saia rota, cosendo a dor de cada golpe contra o peito, contra o peito seco. Remendando. Remendando as feridas das tesoiras azuis nos cabelos mozos, as feridas que no corpo falan de todo o que destecendo calas, de todo o que calando esqueces, de todo o que amargamente ocultas no fondo da memoria. Porque ás veces fora mellor a morte, mellor que ser derrubada, tronzada, a velaneira derramada que xa non quere dar froito. Cada noite destecíase a memoria e na estadea das viúvas brancas vin o teu rostro calado esquecido, o teu rostro esquecido, o teu nome esquecido, o teu pesar esquecido. Cada noite destecíase a memoria no silencio e ti, na anónima, procurabas nos foxos da noite os corpos locuaces de todos os que amabas. Rabuñabas a terra, enterrabas os mortos co teu corazón, coa túa vida, afundida nun pozo de sombras ocultado. Porque ás veces fora mellor a morte, mellor co tacto azul e xélido do aceiro, o tacto azul e xélido da man con que te atan, a man coa que arrancan a voz, antes do silencio. Silencio de la verca muda. Todo que ti te fiches esfiou no esquecemento. E agora compren máis de muller que, que enfíen cada un dos teus nomes na agulla da memoria, para coser un cobertor desmesurado que abrigue as nosas almas do silencio.